Hola, estoy acá en Minecraft. Estoy en una nueva partida. Estoy en... Ya saben, la 1.9.4. No, lo sabían. Acá estoy en una aldea, estoy en mundo plano. Mm. Miren, estoy acá. Bueno, entonces, iniciaré creando esta mini casa cogeré esto, esto, esto. Así que así. Y em, qué más, qué más, qué más era, qué más era, qué más era lo que iba a poner así. Ah, ah. donde era que cama? esto y esto. Ah. Así que empezaré decorando acá. una, dos, acá arriba, una, dos, acá arriba y una cama. Ah. Pondré acá en la cama ¿saben? Para que no me caiga de la cama. Acá y acá. no sería acá, pongo no, no me gusta, no, no, no, Mm, mm, sí. Acá pondría esto. Mm, sí. No, no, no, no. Sería así. Acá pondría crafting table. crafting table. Hmm, sí. Hmm, algo más. Falta algo más. No sé. Ah, el horno. Entonces sería una, una acá. Ah, ¿Qué me pasa, chavales? estoy loquito. Sí, se ve muy bien la cobblestone. Mm, estos esto Sí, cobblestone. Así que... ¿Dónde es que pongo los cofres? Que no se pueden abrir. los pongo acá. Ahí es donde guardo mis cosas varias. Así. Crafting table. Mm Es difícil. ¿Dónde pongo la crafting table? Creo que ya sé. que quede simétrico pongo esto esto sería ya ya está decorada para que no entren los mobs porfa en serio tendría que poner la puerta ahí. Ya, por fin. Qué linda idea. Voy a caer en la herrería. Ahora Hola, ¿no? Hey, no cuides tu herrería. Igual. Eh, no hay nada. Lo siento, Leano. Pero esta herrería está muy mala. mmm qué linda casa, aldeano. Uy, qué fea el techo. Se ve un poco feita. A ver, acá hay otra casa. A ver, con tales. Ah, es otra herrería. Wow. Sí, muy interesante. ¿Cuántas herrerías hay en esta aldea? ¡Oh, ¡Diamante! ¿Qué le pasó a mi casa? No, no, no. ¿Qué le pasó a mi casa? ¿Dónde está mi casa? Mi casa, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está mi casita. Sé que estaba al lado de la fuente, pero no sé dónde estaba la entrada. Ay, ahí está, es Incastonga Wow, I Rambo. Ok, ¿a dónde voy? Ya no sé a dónde ir. Me dije a esta casa a ver qué tal es. Es muy mala, ya me di cuenta. Hola, hola. Uy, demasiados slimes. Options, em, difficult, peaceful, back to camera. A ver, ahora estoy en peaceful. Pero qué que material hago mi casa. ya ya guau, ¿Por se esconde? No, no, no, no, no, Ahora un 10 por 10. Esperen. Algo pasó. Esperen. Ya se escuchó bien, ya se escucha bien. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien, se escucha bien. A ver. Ay, me quedé pensando. 10 por 10. 10 por Mm. Es que estoy un poco mal del estómago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juntamos. Tendremos esto. pondremos esto acá arriba. Ok. Sería esto por acá. Mm, ¡Ah! ¿Qué me pasa? Ponemos esto por acá. Se escucha bien. No sé por qué dije eso. el mm, punto de alto si se Ya. ¿Qué me importa? Hablaré alto. Mm, ya terminé todo esto. uno, dos, tres. Mm, uno, dos, tres. Here it. Como ya no necesito ninguna escalera, voy a quedar en silencio desde pues, ahora, ¿ok? no puedo evitar quedarme en silencio mmh 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. Y esto ha sido todo por hoy. Nos veo en la segunda parte de este video. Y chao.